pues mezclas. Si ustedes ahora en Europa mucho se meten los bailes folclóricos, religiosos a, a este baile, Y siempre tenemos una pregunta porque Casino es un baile de salud. Es eh, otro estilo, otro sentido, otro pensamiento gente generalmente son bailarines profesionales de ballet folclórica, se meten bailes de champú, de otros orillas, de otros orichas eh, ¿Qué piensas de esta mesa? ¿Dónde hay frontera? Camino Hay fundadores que dicen, pero eso no es casino. Y quizás tengan razón, porque, porque se va desvirtuando un poco. Para nosotros lo importante es mantener las raíces.